ولاد بلادي ما قادش الله غالب انا كي سمعت الحس ما انا كي سمعت مصراني تحرك كي نسمعها هذا الحس الله غالب